Хөдөлмөр халамж үүсгэний ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулж байгаа. Халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлэх нэгэн шин дугаар нийслэл хотын Баянгол дүүрэг дээрээс үзэгчдэнд хүрч байна. За Баянгол дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний хилцсэн үйл ажиллагаатай өнөөдөр бид танилцаж сурвалж тохиолно. 231 мянган гарын хүн амтай 25 хороотой Баянгол дүүрэг. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн 1.6%-ийг эзлэн орших мөртлөө нийслэлийн нийт хүн амын 16%-ийг багтаадаг нэгт дүүрэг. 25 хороодын 8 хороо нь гэр хороолол бөгөөд худалдаа үйлчилгээ төвлөрсөн хөл ихтэй бүс. 86000 гаруй ажиллах хүчинтэй тус дүүрэгт төвийн 6 дүүрэгтэй харьцуулбал ажилгүйд л хамгийн бага байна. Дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хилдэс бүртгэлтэй ажил идэвхтэй хайж байгаа ажилгүй иргэдийн тоо 2022 оны байдлаар 852 байгаа бөгөөд тэдний 52.3% нь эмэгтэйчүүд байна. Бидэнд мэдээлэл өгөхөөр хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хилдсийн дарга Батбаяр дарахтай бид нар уулзаад байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ажил талтаа сайхан байна уу? Сайхан. Танаас ажиллана. За. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээг үзүүлж байгаа энэ баг хамт олонны та өдөртөн зохион байгуулж байгаа Баянгол дүүргийн онцлогоос хоёлаа яриагаа эхлэе. Баянгол дүүрэгт одоо хөдөлмөрийн эрхлэлтийг дэмжсэн чиглэлд халамжийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлд ямар онцлог байна? За Баянгол дүүргэд бол ажлын байрны голчлон зохилж байгаа асуудал бол манайх бол Баянгол дүүр өөрөө онцлог нь болохоор нөгөө худалдааны гудамж их маягтай башху. Одоо ороллын гудамж байдаг. Энэ дээр дэлгүүр үйлчилгээ, за хоолны газар, цайны газар, за тэгээд бас манай Баянгол дөрөвчн том зах захуудтай юу барс зах, хан хар ойрон зах гэх ийм онцлогтой байдаг учраас энэ талаараа бол нэг худалдааны амины чиглэлийн ажил бол ерөнхийдөө үйлчлэгийн чиглэлийн ажил зааж байна. За 230 сая хүн амтай энэ дүүрэгт танаа хэлтэ сэдвүүний бүрэлдэхүүнтэй хурж ажиллаж байна. За манай хэлцүүл ерөнхийдөө 70 үний бүс өрөлтгөнтэй. За үүнээс бол 39 нь бол хэлц дээрээ. За 31 үн нь бол гэр юунд дэ хороон дээрээ нэгээс хоёр ажилтаа ажиллаж байгаа. Аа Баянгол дүүргийг та түрүү хэлсэн худалдаа үйлчлэгээний чиглэлийн. Тэгэхээр энэ чинь мэдээж залуу хүмүүст бол ажлын байр их голчлон За олддог. Баянгол дүүргийн залуучуудын идэвхийн тухай хоёлаа яриа л да. Баянгол дүүргийн залуучууд ер нь ажил хандах хандлага, хөдөлмөр эрхлэхтэй гаргаж байгаа идэвх. За хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжиж байгаа төслүүдэд оролцож байгаа идэвх зэргийг харвал хэр идэвхтэй залуучууд байна. Тэгээ энэ дээр яг онцлог хэлэх залуучууд руу онцлогдоход бид нэр өөрсдийн судалгаан дээр үндэслээд 2019 залуучууд болон ажил олгогчны судалгаан дээр үндэслээд 19 онд бол залуучуудыг ажлын байран дээр туршлага эзэмшүүлэх төслөг төлбөрийг бид нэр бол санаачлан анх 19 онд орон нутгийн онцлогтой төсөлд бол бид нэр хүсэлтээ тавиад за Дэлхийн банк болон хөдөлмөр албаж үйлчлэгийн ерхий газар зарлсан нээлттэй сонгон шалгуулалтанд орж манай төсөл бол шалгарсан байдаг. За энэ төслийн хүрээнд бол бид нэр бол Баянголын залуучуудтай бол ерөнхийдөө бол 15 мянган орчим залуучуудын давхарцсан тавар мэдээ мэдээллийг түгээж ажилласан. Яг хөө хэдий сар тахлын үе байсан ч гэсэн бид нэр цахин болон телевиз, радио, Facebook те сошиал орчноор бол мэдээллийг түгээсэн. За энэний хүрээнд бол 15 мянган залуучуудад бид нэр хүрсний хүрээнд бол нийтдээ 186 залуучуудыг бол ажилд бол зуучлсан байна. Байнгын ажлын байртаа болгосон. За нэг 226 аж ахуйн нэгжийг бол бид нэр энэ хөтөлбөртөө хамруулсан байдаг. Тэгэхээр эндээс бол ингээд харахад бол одоо залуучуудын итвэх бол эцэнгүү сайжирж байна. Ерөнхийдөө бид нэр ийм төсөл төр ажилуулсны үндсэн дээр Ханиусны үндсэн дээр бол залуучууд бол ойлгож эхэлж байна. Биднээс хамгийн гол нь энэ залуучуудыг хөлмийн зах зээлд ойртуулах. Ажилтаа орлоготой болох энэ зорилтыг л бол энэ аламжаас хөдөлмөртөд хүрээнд бол бид нэр зохион байгуулж 2 жилийн хугацаанд маш үр дүнтэй зохион байгуулсан. Аянгол дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний хилцэн хамт олонний хэрэгжүүлж байна олон төсөл хөтөлбөрүүдийн дундаас орон нутгийн онцлогтой, тууштай, амжилттай хэрэгжиж байгаа төсөл бол интерншип ажлын байрны туршлага олгох урамшуулал хөтөлбөр юм. За хоёлаа Баянгол дүүргийн тухайд онцолж ярих одоо танай орон нутгийн онцлогтой төсөл интерншип төслийн тухай дэлгэрүүлж яриа л да. Бид нар бол сураг сонсоод өнгөрсөн бусад аймаг орон нутгад бол интерншипийн тухай тэмч дэлгэрэнгүй бас тодорхой ойлголт өгч чадаагүй байгаа. Тэгэхээр яг ямар утга учиртай бас үр дүнтэй аа тэгээ ямар зохион байгуулалттай төсөл байдгийг та нэг тодорхой хэлдэг гэж. За энэ төслийн хувьд бол энэ бол олон улсад бол хэрэгждэг төсөл. Энэ төслийг бид нар өнөөдөр Монгол улсад нутагшуулах зорилготойгоор анх бол оролцсон. Энэ бол ерөөсөө бид түрүү хэлсэн нөгөө судалгаан дээр үндэслэж гэдэг дээр бол ажил олгогч, ажил хайж байгаа иргэдийг хоорондын ерөөсөө огтлцлыг бий болгох. А тэгээд тэр залуучуудыг бид нэр тодорхой хэмжээний сургалтанд хамруулаад тухайн ажлын байран дээр нь бид нэр туршлагажуул эзэмшүүлэхдээ бид нэр тунгаа залуучуудад төслийн зүгээс тодорхой хэмжээгээр урамшуул болгодог. Тэгээ урамшуул болгоо явахаар тэр залуучууд маань өдрийнхөө унааны өнгөтэй ажилд ээж буцах унааны өнгөтэй өдөр хоолны зардалтай болоод ирдэг болохоор итгэвтэй явдаг. Аа нөгөө талаас ажил болгож байгуулвал манахаар дамжуулаад сургалтанд хамрагдаад ороод ирсэн залуучуудыг авах сонирхол бол өөр үүдэг. Энүүгээр а 2021 оны 3 сард э, э, Баянгол дүүргийн 8 дугаар хорооны зарын групп дээрээс интреншип э, хөтөлбөрт хамрагдаад мэрэгчлэрээ буюу сонирхсан мэрэгчлэрээ одоо дадлагжих боломжтой гэсэн зарыг хараад интреншип хөтөлбөрийн тунгалагтай холбогдсон байгаа. Тэгээд Баянгол дүүргийн загвар төв буюу нөгөө 10 дугаар хоролд байдаг загвар төв дээр очиж уулзаад хідэн сургалтуудад хамрагдсан байгаа модуль сургалтуудад тэрний дагуу интерншип хөтөлбөрийн дагуу одоо Монголын залуучдын холбооны дэрэгдэх хөдөлмөрийн төв биржид хүний нөөцийн чиглэлээр мэрэгших боломж гарсан ирсэн. Англи улсад хийсэн судалгаагаар сургуулиа төгсөж буй нийт залуучуудаас суралцж байх үедээ интерншип хөтөлбөрт хамрагдаж байсан оюутнуудын ажлын байрны урилга авах болон ажилд орох боломж нь бусдаасаа хамаагүй илүү байсан бөгөөд ажлын дадлаг туршлагыг оюутан байх хугацаанд олж авсан залуучуудын анхны цалин өндөрөөр тогтдог байна. Зарим дадлагжигчийн хувьд анх удаа ажлын орчинд орж байгаа тул цаашдаа ажлын байранд ямар хүлээлт тавих, хэрхэн биеэ зөв зохистой авч явахд богино хугацаанд суралцах тухай ойлголтыг олгодог байна. Интерншип хөтөлбөрийн одоо онцлог нь гэхээр би хүний нөөцийн чиглэлээр төгсчөөд тэрнийхээ дагуу ажиллаж өөртөө одоо туршлага хоримтлуулаагүй байсан учраас тухайн үед яг байгууллагууд бол авахгүй байсан. Тийм учраас энэ чиглэлээр мэрэгших боломж дадлагдах боломж гарч ирэх тийм боломж надад гарч ирсэн байгаа. Тэгээд интерншип хөтөлбөртөө ерөнхийдөө үнэхээр баярлж байгаа. Тэгээд бас интерншип хөтөлбөрийн тэр сургалтууд нь маш хэрэгтэй байсан. Хувь хүний хөгжил болон модуль сургалтууд байгуулгын онцлогийг судалж анкета яаж өгөх үү гэд бүх дис дарааллуудыг бас маш сайн зааж өгсөн. Түүний дагуу одоо э, хөдөлмөрийн бирж дээр очиж анкета бөглөөд э, ажлын ярилцлаганд ороод дадлагажих э, боломжийг авсан байгаа. Тэгээд хүний нөөцийн чиглэлээр ерөнхийдөө дадлагажж байх 3 сарын хугацаанд бол интерншип хөтөлбөрөөс буцаж холбогдоод яаж энэ ажил нь юу болж байна, хэр сурж байна гэх мэтчлэн уялдаа холбоотой байсан. Бас загвар төв дээр өөрийнхөө нөгөө нэг одоо хувь хүнийхээ одоо юг үнэлгээг гаргах э, тийм тест бүгэлсэн байгаа. Тэгээд түүнийхээ дагуу бас юун дээр суралцах уу, юун дээр анхаарах уу, аа юун дээрээ бас сайн байна, илүү байна гэдэг тийм э, дүгнэлтийг бас бас өөртөө авсан байгаа. Тэгээд тэрнийхээ дагуу бас суралцж э, компьютер болон англи хэлний сургалтуудад хамрагдсан байгаа. Тэгээд Интерншип хөтөлбөр нь их сургуулиас ажлын талбарт гарч буй залуусд дутагддаг практик мэдлэг олж авах бодит боломж олгодог юм. Төмөн Дэмбэрл интерншип хөтөлбөрт хамрагдсанаар тодорхой ур чадвар эзэмшин өдгөө олон улсын байгууллагад амжилттай ажиллаж байна. Хүний нөөцийн чиглэлээр дадлагжих хугацаандаа бол би маш олон хүмүүстэй харилцаж, маш олон байгууллагуудтай харилцсан байгаа. Тэгээд байгууллагуудын соёл болон байгууллагуудын хүний нөөц нь яаж ажилтгөө, тухайн байгууллагын онцлог юу вэ гэдэг дээр маш их ойлголтууд авсан байгаа. Тэгээд түүнийхээ дагуу бас Vision Fund буюу банк ус санхүүгийн байгууллагыг сонгох шалтгаан маань бол мэдээж эхний эхний үндсэн юу нь бол олон улсын байгууллага тэгээ хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага учраас сонгож анкета өгсөн байгаа. Та ингээд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлд ажиллаж авах хугацаанд ажиглалтаасаа бас бид нарт хуваалцаач. Залуучууд яг өөрсдөө одоо хөдөлмөрт хандахгүй байгаа нь, чиглэхгүй байгаа нь, хөдөлмөрийн үр шимийг ухамсарлахгүй байгаа байдал нь ер нь юутай холбоотой? Ар гэр юм уу, боловсролын систем юм уу? Өөрийнх нь одоо хувийн хариуцлагагүй байдал юм ер нь бол аль аль төвшөндөл байгаа гэж үзэж байна. Тэ энэ бол угаасаа боловсролын асуудал бол мэдээж нэг нэмэрт байгаа. Дараагийн асуудал дээр бол манай энэ бас нэг талаар нь харахад бол үнэлэн үнэлгээний асуудал дээр бас байдгийн болоо гэж харддаг. Одоо зах зээлээ одоо өмнө хаш яаж өсөж байгаа вэ те. Авж байгаа зүйл хурж байгаа бол хангалттай байлгүй. Ер нь аль аль талын л хариуцлага гэж харж байгаа. Энэ дээр бол бас яг нэг талтаа юм байна. Юус ажил болгоч нь хариуцлага байгаа. Зарим хүмүүсийг те салин мөнгөнд бага өгдөгч юм уу те. Тэгээд тийм учраас балилан дээр л байгаа гэж харж байгаа. Ажил олгогч нарын зүгээс ажиллах хүчнийг та бүхэнтэй хэрэг одоо хамтарч ажиллаж бэлтгэж сургадаг юм бэ. Ажил олгогч болон хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газар болон хилцүүдийн хооронд ямар хамтын ажиллагаа өрөндөг үү? Жишээ нь Баянгол. Бид нэр сая интерншипээр бол ажил олгогч нартай тодорхой хэмжээгээр интерншипийн хүрээнд л тухайн ажил олгогч ажлын байгууллага өдөр мэйл явууллаад хооронд харилцаад ажил олгогчтойгоо бид нэр суралцсан байсан. Хэдэн удаагийн сургалт оролцуулаад биднээс одоогийн төвшөнд 226 аж ахуйн нэгжийг энэ юунда бидний төсөлтөд оруулаад явж байна. Тийм. Ер нь бол энэ ажил олгогч байгууллагатай бол бас сургалт зохион байгуулахнаас зөв байгаа юм болов уу гэж харагдаж байгаа. Тийм. Тэгэхээр бүгд аль аль тал нь ойлголцож огтлцсон нь үсэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ сарын 1 юм ажиглагдаад байгаа нь Хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний хэлтс бол төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чигүүргийнхаа хүрээнд ажил олгогч болон энэ хувийн хөвшил нөгөө талдаа ажилгүй байгаа иргэд ажиллах хүчнийг хооронд нь зуучлж өгөхдөө хин хинд нь сургалт болон одоо юу гэдгийг цаашдаа амжилттай тогтвортой ажиллах тэр чиг хандлагыг нь бас ойлгуулах нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа нь тун олзуурах хууштай. А тэрнээс үүш зүгээр энд нэг ажилгүй иргэн байна, энд нэг ажил олгогч байна. За та хоёр уулзаад уулзаад явуулдаг бол энэ чинь төвөгтэй асуудал үүсдэсэн. Яг эндээс ургаад бид нэр болохоор сүүлийн 2 жил ажлын шуурхай ажиллах гэдэг юм зохион байгуулсан. Шуурхай ярилцлага. Тийм. Энэ бол бас нөгөө нэг олон нийтэд болоо нөгөө нэг юу гэж явдаг. Сохор болзооч гэдэг юм уу те. Тэр зарчим дээр үнэлж бас нэг шинэлэг үйлчилгээ. Энэ 2 жил туршаад үзэхэд энэ одоо ямар ярилцлага яаж явуулдаг юм бэ? Бид нэр тодорхой ажил олгогч байгууллагуудыг урьж оролцуулаад мөн ажил хийж байгаа залуучуудыг урьж оролцуулаад нэг залуу хэд хэдэн ажил олгогчтой 5-10 минутын шуурхай ярьцлаа. Одоо хуучин хуучин бол нэг анкет аваад одоо тэгэл бүглөөл өгөөл үлдээгэл явдаг байсан тий. А тэрийг бид нэр халаад 5-10 минутын шуурхай ярилцлага тухайн ажил олгогчтой хооронд нь холбогдоод ингэж явна. За энэ жилийн хувьд бол бид нэр бол 392 залуучуудыг бол энэ шуурхай ажиллагаанд хамруулсан. За нэг 27 байгууллагын нэг 300-аад <clears throat> ажлын байран дээр Тэгээ нэг залуу очиод ажил олгогчтой уулзаад 5 минутын ажиллагаа хийгээл анкетыг бөглөөл өгнө. Тэгээд хэд хэдэн удаа ингээд нэг ажил олгогчсон олон байгуул олон иргэдтэй ярилцсан нэг ажил хайж байгаа иргэн ч гэсэн олон байгууллагатай нэг дор ажиллагаа хийгээ явчих боломжтой. Энэ бол маш үр дүнтэй юм. Шинэлэг юм. Бид нэр өдөрлөгийг бол 2 жил зохион амжилттай зохион байгуулж явж байна. Сонирхолтой санагдаж байна. Залуучууд одоо яг энэ одоо төрийн хэрэгжүүлж байгаа төрийн бодлого та бүхний санаачилж байгаа энэ төслүүдэд оролцох оролцоо бас хэрэг А энэ дээр бол э, одоо гэрээс нь дуудаал ингээл одоо мэрэгжилтнүүд ингээл холбогддог л байна. Тий. Энэ дээр бол бас нэг тэрэн жоохон өндөрлөлтэй байдаг. Бид нэр аль бол хороогоороо дэмжүүлээ залуучуудаа мэдээ мэдээлэл нөгөөж дууддаг. Тэгээд алцсангүй энэний асуудал дээр бол жоохон өндөрлөлтэй. Хэдийгээр төрийн бодлого, төрийн бүтц, төрийн албан хаагчид иргэний төлөө чиглэн ажил авч иргэн өөрөө хариуцлагагүй бол үр дүнд хүрдэггүй тод жишээ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдээс ажиглагдана чиглүүлэх, зөвлөх, зуучлах, дадлагжуулах, урамшуулах олон талт үйлчилгээг ажилгүй иргэдэд зориулан тодорхой цаг хугацаа төсөв зарцуулан гүйцэтгэвч иргэдийн оролцоо идвэх хандлага сул байгаагаас үр дүнгийн өнгөрөх нь ч бий. Бас нөгөө талдаа олгосон энэ боломжийг баг гэлтгүй атгаж өөрийгөө дайчлан зүтгэсэн нэгэн амжилтад хүрч амжилгаагаа дээшлүүлж өөртөө төдийгүй өрөөлдөж ажлын байр бий болгож хөдөлмөр эрхлэж халамжаас хөдөлмөрт шилжиж буй жишээч олон бий. Тэгэхээр төрийн бодлогод зөвхөн бүхнийг чихэн найдах биш. Иргэн таны оролцоо чухал гэдгийг сануулах нь зөв бизээ. Халамжийн чиглэлд. За Баянгол дүүрэг болвол одоо та түрүү хэлсэн худалдааны төв буюу одоо нийслэлчүүд бүгд л одоо энэ хаваар ингэж зорчиж идэг энэ хавийн амж ахуй амжиргаа өнгө үзэмжийг бол бид нар маш сайн гадралдаг. Тэгэхээр халамжийн буюу одоо тэр чимээгүй бидний мэддгүү зорилтод бүлгийн хүмүүсийн амьдралын асуудал ер нь ямар байдалтай байгаа бол хүнсний эрхийн бичигт хамрагдж байгаа хүний тоон үзүүлэлтүүд хэр төвшөнд буурав нөгөө халамжаас хөдөлмөрт урайлах халамжаас хөдөлмөрт агуулах зорилго хэрхэн хэрэгжиж би хэлж байна. За энэ дээр бас нэг халамжийнхан төвчөнд том мэдээлэл өгье. Тэгээ манайх манайхд бол нэг Баянгол дүүргийн хэмжээнд нэг 24 мянган ахмад за нэг 6 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдаг судалгаа гардаг. За манай халамжийн бол тэтгэр тэтгэрт бол одоо нэг 2600 иргэн бол тэтгэр авч байна. Манай халамжийн сангаас а тэтгэмжээс бол манайх бол 126 мянган иргэн тэтгэмж авч байна. А тэгээ эндээс 126 мянган иргэн тэтгэмж авч байгаа нь хараад үзэхээр максимум хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж байгаа. Хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг одоо манай дөрөвдөр 89 мянган хүүхд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж авч байна. А тэгэхээр ингээд 126 мянган ирнээс ингээд бодоод үзэхээр сардаа нэг 30 хэдэн мянган 36 мянган орчим иргэн тэтгэмж авч байгаа. Тийм. А хүнсний эрхийн бичгийн хувьд бол манай дээр бол 326 өрх хүнсний эрхийн бичгэнд хамрагдчихэв. А насан туршийн иргэн бол 892. А хүүхэд бол 1000 хүүхэд энд хүнсний эрхийн бичгэнд хамрагдчихж байгаа. А манай дүүргийн хувьд бол 326 гэдэг нь бол манай дүүрэг бол төвийн 6 дүүргээс бол хамгийн бага өрхөд багтж байгаа. А хоёр хороо үнсний хэмжчихгүй хороо байгаа. Энд дээр бол бид нар бол байнга нөхцөл байдлын үйлгээг бол байнга хийж яддаг. Тэгэхээр энийг юм бүсийн танаа дүүргийн өөрийн онцлог л байх шүү гэн тийм үү? Ажилгүйдлийн төвшин бас бага байна. Ажилгүйдлийн төвшин маа дээр 6.7 тийм энэ бол бас л бага үзүүлэлт байна. А хүнсний эрхийн бичгийн зорилтод хэрэгжийн таа бас бага байна. Тэр энэ бол одоо танаа дүүрэгт байгаа Э, ажил амьдралын нэг тийм зохилтлог бүрэлдсэн байна л эдийн засгийн үзүүлэлт эдийн засгийн нөлөө хөшүүргүүд нь байна гэдгийг л харуулдаг шүү. Тэгэхээр нөгөө миний төрүүний яриад байгаа нөгөө худалдааны юусаар юу манай дээр гол онцлог нь худалдаатай худалдааны гудам гэж болохоор тийм гудамтай тэрүүгээрээ бас ялгаад байд юм болов бас нэг хоолны газар ресторан бас арай өндөр байдаг байх гэж. Тэрүүгээр бас онцлогтой байна. Залуусын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих нэгэн том төсөл бол стартап залуусын гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр юм. Цар тахал нүүрсэн аж ахуй нэгжүүдэд хүнд тулгарсан цаг үед шин бизнес хөл дээр зогсох, тогтох боломжийг уг арга хэмжээ залуус олгосноор онцлогтой юм. Баянгол дүүргийн хувьд үндэсний хэмжээний уг уралдаанд амжилттай оролцсон төдийгүй Бид энэ удаад сурагч багчуудад өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэлтэй өсвөр үеийнхэнд олон талт хичээлийг онлайнаар санал болгогч Upgrade платформыг хөгжүүлэн 10 сая төгрөгийн шагналыг хүртсэн дөлгөөнийг онцлон танилцуулж байна. Сайн мэцэн оноо би Upgrade компани үүсгэн байгуулагч дөлгөө байна. Манай сургалтын төв нь болохоор анх эсдүрэг шалгалт өгж байгаа 40 гаруй мянган суралцагчдын ерөнхийд бол боловсролын хичээлийн хоцрогдлыг харж үзээд тэгээд ерөнхийд бол 60 гаруй хувь нь бол тэр суралцагчдын 60 гаруй хувь нь хөдөө нөт суралцдаг учраас бид нар онлайн платформ суурилсан сургалтын төвөний гэж утсан. Манай хичээлийн агуулга онцлог яг юу вэ гэдэг юм бол ерөөсө суралцагчдын анхаарал attention бол ерөөсө нэг 20 минут орчимд бол сайн төвлөрч болж чаддаг. Тэгээ энэ үед болохоор бид нар болохоор хичээлүүдээ 20 минутаас илүүг хугацаагаар зохион байгуулад дөнгөд болохоор график дизайн, анимашн энэ төрийг ашиглаад техник технологийн бас дэвшилтэд ингээд төхөөрөмжүүдийг ашигласнараа бид нар сурагчдад илүү сонирхолтой тэгээ илүү цэгцтэй мэдээллийг тархинд нь суулгаж ингээд бүрэн мэдлэгийг олгож чадж байгаа гэж үзэж байгаа. Бид шагналын сан бол 10 сая төгрөг боллоор маркетинг борлуулалтанд зарцуулсан байгаа. Бид бол төслийн ихэнд бол бид нар эхлэхдээ бол хичээлүүд бол сургалтын үйл ажиллагаа ерөнхийд бол зохион байгуулалт ихсэн байсан. Тэгээд үүний дараад нь болохоор 10 сая төгрөгөөр бид нар илүү маркетинг тэгээд бизнесээ хөгжүүлэх тал дээр их ажилласан байгаа. Хичээлийн хоцрогдлын гол шалтгаан яг юу вэ гэх юм бол чадварлаг багш ажилчдын хүний нөөц хүрэлцэхгүй гадаа холбоотойгоор гэж үтсэн учраас бид бол онлайн дээр суурилсан илүү олон суралцагчдыг сургалтанд хамруулах зорилготойгоор тэгш боловсруулахаар үүсгэн байгуулагч ажилласан. Тэгээ бид энэ оны 4 сар эхлээ сургалтын үйл ажиллагаа явуулж гисэн бол одоогор бол бид дахин шинжилсэн сургалтын хөтөлбөртөөр сэтгэл зүй болоод мэрэгжил сонголттой холбоотой хичээлүүдийг бас суралцагч өртөө үн төлбөргүй байдлаар орж хувийн хөгжил болоод тэгээд мэрэгжил сонголт албатай зөвлөгөөнд өгч ажиллаж байна. Манай байгууллага бол Монгол улстай бол хамгийн сайн шилдэг багш ажилтаа ажилладаг. Жишээлбэл ярих юм бол манай математикийн багш бол улсын эсэлтийн үеийн шалгалтын хамгийн өндөр үнэлэхөө рекордыг эзэмшдэг багш байна. Одоо эсэлтийн шалгалт дондож оноо нь 750 э, бол э, нэг жил нэг жилд бол эсэлтийн шалгалт өгсөн 10 суралцагч нь 800 авсан бахархан амжилттай багш байна. Физикийн багш хэмээл улсын 9 удаагийн авраг олон улсын мөнгөн медальтай. Түүний шавнар бол 100% э, тэтгэлгээр дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиудад зөндөө олон суралцж байсан. Манай Англи нагшаал Хонконгийн хоёр ихтэй сургууль багшилж байсан. Гэх мэтлэн дандаа улсын улс болоод нийслэлийн шилдэг багш ажилтдаг бид нар сургалтын дүүтэй хамрагдуулаад тэгээд э, тэгш боловсрал боيو хүүхд бүрт ижил мэдлэг олох энэ шинжлэх ухаанч инженерчлэг гэсэн ирээдүйн Монголыг хамтдаа хөгжүүлэхээр бид зорж ажиллаад байгаа. Олон улсын тэргуун туршлагыг судлан суралцаж, Монгол улсын шилдэг багш нарын хичээлийг нэгтгэн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн өндөр чанартай контент бүтээж, таны мэдлэг оюунд хөрөнгө оруулах нь апгрейдинг багийн гишүүдийн эрхэм зорилго билээ. Манад бол сургалтын үйл ажиллагаа явааснаас хойш бол суралцагчид бол аюу өндөр сэтгэлтэйсэн. Манад бол 300 гаруй сурагчид дундаас бол ерхэд бол манай контент хичээлүүдийг өгшөө илүү үр дүнтэй контент бэлтгэж чаад гэхдээ өгшөө илүү олон контенттэй хичээлүүдийг нэмэгдүүлж өгөөч гэдэг л хүсэлт ирж исэн. Илүү олон төрлийн хичээлээр сэдвэр ингээд сургалтаа ингээд ормоор байна. Тэгээ манай сургалтыг судлаад эцсийн нэг шалгалтанда ингээд орсон хүмүүсдээс бид нар бол шинэ дүн авсан. Тэгээд тэгэхэд бол бүгдээрээ бол ерөөсө хүссэн сургуультай бол ороод одоо аль нэг сургуультай орох гээд ингээд хуваараа сонсоо хүлээгээд ижинэ гэд бүгд бол айгүй өндрөөр үнс нь надад бол айгүй урам зоригтой байгаа өнөөгийн нийгэмд хэрэгж байгаа боловсролын боловсролын бид нэр одоо ирээдүйтэй л уялдчихлаа л да. Бид нар бол одоо байгаа боловсролын систем бол нэлээд хоцрогдолтой. Яг яагаад гэх юм бол сурагчдыг ер нь сургуулийн орчинд бол ерөөсө дөнгөөр нь өрсөлдүүлдэг. Тэгээд гэр бүлийн дарамт болоод сургуулийн орчинд ингээ үе тэнгийн дарамт шахалт айгүй өндөртэй. Тэгэхээр энэ үед бол сурагчд бол хичээл хоцрогдол айгүй ихтэй байдаг. Тэгэхээр харин бид нар бол хүүхдүүдэд үе тэнгийн дарамт гэж юу гэдэг те хэрхэн айц төгшөөрөөсөө ингээд салж ангиж ирж гарах уу те. Тэгээд гэр бүлийн дарамт, үетингийн дарамтыг хэрхэн ингээд асуудлыг шийдвэрлэж болох вэ? Мэргэжил сонголт хийхдээ залуучууд мэдээлэл авч чадахгүй бол хэрхэн мэдээлэл аваад тэгээд яаж мэрэглээ зөв сонгох вэ гэдэг тал дээр бид нэр сургалтуудыг бас ордог байна. Хөдөлмөр бэлгэх хөтөлбөр 2021-ээс 2022 Хөтөлбөрийн зорилго Ажил олгоход хүндрэлтэй иргэн, ялангуяа нийгмийн халамж жингэнд дэмжлэг тусалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай гишүүнийг хөдөлмөрт бэлтгэж ажлын байраар хангахад хөдөлмөрийн зорилго оршин. Хөдөлмөрийн хамар хүрээ. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг тусалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай гишүүн. Сургууль завсарсан хөдөлмөрийн насан турсан хүүхэд. 20 хангаас сулгагдсан иргэн. Асрамжийн газраас гарсан иргэн 6 сараас дээш хугацаагаар ажил болж чадахгүй байгаа иргэн. Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. Хөтөлбөрт бэлтгэх, хөтөлбөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах, нийгмийн хариуцлагатай ажил олгогчийг шалгаруулах. За халамж хүртэгч э, иргэдийн тоо та түрүү хэлсэн 120 гаруй мянган хүнээс чинь ерөөсөө уг нь бол яг жинхэнэ зорилтод хүмүүс нь бол 36 мянга 36 мянга сард авч ийн гэсэн тэтгэж байна. Гэтэл 126 э, мянга гэдэг тоо бол өөрөө нийгэмд асар том харагдаад шүү дээ. 230 мянган хүн хамтаа дүүргийн талаас илүү хувь нь халамж хүртэж байна гэдэг. Энийний арал нөгөө хавтгаарлаа гэдэг ийм өнгөцгөн дүгнэлтүүд гарч ирээд байна. Та энэ дээр ямар байр суурьтай байдаг вэ? Тэгээ энэ дээр бол үнэн. Энэ бол яг үнэн байна. Одоо энэ халамжийн үйлчлэгэн дээр болоод шинэ хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг бол одоо халамж гэж үзэх үү? тийм ээ энэ бол өвгтийн мөнгөнд төмж бол халамж гэж миний зүгээс бол үсэхгүй гэж ойлгож байна тийм тэгэхээр энэ тоонууд ингэж яваад идэг учраас халамж хавтгаараад байна халамж хэдэрхий их олгоод байна гэж ингэж харагдаад байна хуулийн хүрээнд э, заагдчихсан тэр бусдын оролцоо дэмжлэггүйгээр өөрийн хэвийн аж амьдрах боломжоо авч явах боломжгүй тэр хүмүүст тэр үнэхээр л энэ халамжийн бодлогоороо хүрч э, орхигдсан, алдагдсан, төрөлхийн тэр дутуу Э, асуудлуудыг нь шийдвэрлэж өгөхгүй юм бол тэр хүмүүс чинь бидэнтэй нэг төвшөнд ажиллаж амьдрах боломжгүй байгаа учраас л тэр энэ бодлогыг чиглүүлж байгаа. Энийг иргэд сайн ойлгохгүйгээр одоо бүр сүүлдээ ямар хандлага төвлөрөөд байна гэхэлэр улс төрийн зорилгоор ашиг хонжоо хайж, дэмжлэг авахын тулд иргэдийг одоо халамжилж, бэлэнчлэг сэтгэлгээнд сургалаа. Халамж өгснөөр хүмүүс хөдөлмөрлөх дургу боллоо гэх мэтчлэнгээр тайлбарладаг болчиход байна л дээ. Ер нь бол энэ бодлогыг бол одоо манай хөлөөний амлыг яам боловсруулж байгаа. Тэ бас энийг ангилж өгөх хэрэгтэй тийм ээ. Энэ өнөөдөр яг халамж мөн үү? Тэ одоо тэг хүүхдүүдтэй гэж бас мөнгөнд итгэж бол халамж мөн үү? Биш тэ. Алдар цолтой ахмад настандаа бас өнөөдөр юу өгж байгаа нь дэмжлэг тусламж өгж байгаа мөн үү? Тэ. Энийг бол ангилж ангилж өгж юм бол ялах хэрэгтэй. Угаас энэ ажлыг бол манай хөлөөний амлын яам зөв байгуулж Халамжаа хөдөлмөрт гэдэг энэ зорилго аа яг одоо ямар үр дүн дээр илүү тодорхой харагдаж байна. Энэ үр дүн одоо нөгөө биднээсийн нөгөө яриад байгаа нөгөө хөдөлмөрийн насны залуучуудыг бид нэр энэ хөтөлбөрүүдэд хамруулж байна. Сая одоо энэ манай яамнаас оролцоо төсөл байгуулсан тийм. Энэ оролцоо төсөлд бол зорилтод өрхийн тэдний гişүүдийг бид нэр тодорхой сургалтанд өртөнтэй ур чадвар суурилсан сургалтанд хамруулж ингэж оролцож байгаа нь энэ бол маш үрдөнтэй. Ийм энэ бол үрдөнтэй ийм л арга хэмжээ болж байгаа. Зорилтод бүлгийн гэдэг маань бас яг дэмжлэг тусалцаа хэрэгтэй л тэр хүмүүсийг чиглэж байгаа. А тэрнээс биш боломжтой мөртлөө одоохондоо ажил эрхлэх байгаа залуучуудыг бол зорилтод бүлгийн гэж авч үзэхгүй байгаа. Энийг бас сайн зөв ойлгуулахгүй бол ямар хүмүүс оролцоод ямар хүмүүс нь оролцож чадахгүй байна вэ гэж асууж байгаа. За Баянгол дүүргийн хувьд би 2000 21 онд хэрэгжсэн за үндэсний хэмжээнд хэрэгжсэн залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих стартап төсөлд амжилттай оролцсон. За дүүргийн хэмжээндээ шалгаруулад нийслэлийн хэмжээнд үндэсний хэмжээний шалгуулалтуудаас амжилттай оролцсон ийм төсвүүдийн тухай дуулсан. Тэгэхээр залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих 18-аас 34 насныхны гарааны бизнесийг дэмжих гэдэг бол энэ бол маш эрч хүчтэй. Аа тэгээд агуулгын хувьдаас асар өндөр ач холбогдолтой ийм ажил болж байна. Стартап төслийн хүрээнд залуучуудын идэвх чармайлт. За тэгээд онцлог болон цар хүрээ ямар байна? За яг өмнөх жилүүдэд бол стартапын хувьд бол дүүрэг бол дангаараа зохион байгуулад дүүргээсээ шалгаруулад явдагсан. Энэ жилийн хувьд бол онцлогтой болсон. Дүүргүүдээсээ шалгарсан залуучууд энэ нийслэл дээр очиж шалгаруулдаг. Энэ онцлогтой болсон. Энэ бол харахад бол маш үр дүнтэй. За манай дүүргийн хувьд бол 1 2 дугаар байр эзэлсэн. За нэг залуу, нэг залуус бол тусаа байр эзэлсэн. Тэгээ ерөнхийдөө энэ залуучуудыг бол энэ стартап хөтөлбөр бол маш зөв юм байна. Тийм. Залуучуудыг ажил хийх, бизнес эрхлэх энэ чиглэлээр нь жоохон бидний дэмжлэг үзүүлээд бас хажуугаар нь сургалтын жоохон явуулаад өгчөд бол энэ бол залуучуудад маш хэрэгтэй. Хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газартай хамтран зохион байгуулж байгаа халамжаас хөдөлмөр нэвтрүүлгийн ээлжит дугаар Баянгол дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газраас эрхэм танд хүрэлээ. Баянгол дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээг эхэлсэн ажилтан албан хаагчдын ажил хэрэгт өндөр амжилтыг хүсье.